Na mpenzi mtazamaji, karibu kutazama Ongea Nasi. Naitwa Mariam Sleman, sambamba na mpiga picha wangu ni Asma Ramadhan. Ikiwa leo Ongea Nasi tumetembelea katika maduka yenye fani za uchoraji na tutapata fursa ya kuzungumza na wafanyabiashara wanaojihusisha na biashara hiyo ili tuweze kujua maendeleo yao na vipi wanajikita zaidi katika biashara zao. Sina la ziada, wacha tuongee na mwenyewe ambaye yupo hapa aweze kutuelezea kuhusiana na biashara yake. Habari yako Habari yangu nzuri sana. Kwa jina naitwa Mohamed Ali. Je, unajihusisha na biashara hii kwa muda gani sasa? Kwa sasa kwenye biashara za ma masuala ya utalii si chini ya miaka saba. Ndiyo. Yes, lakini tumebahatika kupata nafasi ya kuwa na duka hivi. Sasa tuna tupo katika mfumo wa biashara. Ndio, katika duka hili tunaona kuna picha tofauti tofauti. Je, picha hizi ni kazi yako ya mkono ama inakuwaje? Kuna baadhi ya kazi hapa ni zangu za mkono kinamna moja au nyingine, kwa sababu mimi labda naweza nikaanza kwenye mfumo wa kureframe kuweka kitambaa, alafu nikamtafuta mchoraji mwingine akachora ile picha ambayo mimi nahitaji, kwa vile hiyo picha siwezi kuichora mimi. Kama mnavyoona michoro hapa, kuna wachoraji, kama kitakujua iko tofauti. Kwa mfano kama hii hii kafanya Bilali, ile pale ukiangalia juu kafanya Bulugu, ile pale kafanya Karenga. Sasa kuna kwa kuna mkusanyiko wa kazi kutokana na wasanii tofauti na kuweka pamoja ili kuangalia soko vipi linaenda. Ah, kwa hiyo ina maana kila mwenye ujuzi wake kama anakuja kuambatana na wewe anaweza kuweka biashara yake hapa. So kila mwenye ujuzi wake, hmm. kila mwenye fani labda ya hii ya uchoraji Ndiyo ambayo nitaona mimi ina interest kwa mfumo wa business ambao nao, nitamtafuta, nitakuwa naye, tunafanya naye kazi pamoja. Yes. Labda kwa biashara hii ipo hapa Unguja, ni wateja wepi ambao wanasapoti sana biashara hii? Ni watalii au hata watu wa hapa? Sisi wakazi wa Zanzibar ni watu zichini ya milioni moja nadhani na nusu. Okay. Population yetu ni ndogo namba moja, alafu pili, uamko kwa watu kuweza kutumia vitu kama hivi ni mdogo sana. Kwa maana hiyo tunaangalia sana masoko ya kimataifa kupitia ujaji wa watalii. Sasa watalii, jibu, jibu lako kwamba watalii ndio wanaonunua sana au wageni kwenye biashara kama hizi hapa. Viko vitu vidogo vidogo, kwa mfano kama unaweza kuta vitu kama hivi, shanga hizi ni mambo kidogo yana yana utamaduni wa karibu na Zanzibar, ingawa kuna baadhi ya sanaa hapa, sanaa nyingi zetu sisi zimevamiwa, naweza tukasema na wenzetu kutoka Tanganyika. Sasa ndio maana wamebezi sana katika masuala kama ya wanyama na nini. Mimi kama mimi, kuna baadhi ya vitu testi nataka kama kizanzi Zanzibar, mfano nitakuonesha mfano kama hii Stone Town, picha Stone Town nyuma. Hizi ni kazi ambazo zinafanywa na watu hapa hapa Zanzibar wengine. Na kwa nini zinapendwa? Kwa sababu bado zinaakisi uhalisia wa, wa wakazi wa wa Zanzibar, lakini kwa vile tupo katika sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni rahisi sisi utalii wetu kuweza kuchanganika. Ndio maana unaona kuna picha za wanyama hapo nyuma, kuna picha za Wamasai ambao ni kabila maarufu, naweza nikasema Afrika na vitu kama hivyo, yani vya kigeni kigeni kutoka Zanzibar, lakini vimo katika mjumuisho wa, wa, wa, wa kitaifa. Yeah, ndo nilivyonayo. Labda kwa mwezi huu wa Ramadhani kunakuwa kuna tofauti gani kati ya wateja wenu na mwezi huu ambao tuko nao? Hakuna tofauti ya katika, hakuna mahusiano kati ya Ramadhani na business, isipokuwa kuna muda gani imekuja Ramadhani. Ramadhani kama itakuja itakuja March, itakuja april itakuja nadhani Mei, miezi hii ya mvua kwetu si rahisi, wageni wengi hawafanyi kusafiri kuja kwetu, kwa hiyo kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa pia yanawavutia wao ni miezi gani waweze kuja, miezi ambao wana, wanaweza kuja wao mingi, wanakuwa wageni wengi Disemba, Januari, uh, Septemba, Oktoba, miezi yote ambao unajua wewe tunajua zuri na hali ya hewa yetu iko safi, hiyo wanakuja wao. Sasa ikitokezea Ramadhani katika mwezi kama Oktoba, si rahisi vile vile biashara kwenda chini, kwa vile wanategemea wao kuja kwa hali ya hewa yetu hawategemei kwa Ramadhani. Kwa hiyo mfumo huu, kwa mfano Ramadhani hii biashara iko chini kwa sababu imekuja mfumo wa low season. Kwa automatic itakuwa iko chini. Lakini si Ramadhani inasababisha biashara kwenda chini bali ni hali halisi ya ya, ya, ya biashara yetu ya sakali ya kiutalii. Okay. Mm. Na vipi kuhusiana na duka lako kama hili, ndio umesema ni bidhaa ambazo sana watalii ndo wamevutiwa nazo. Labda ni ushauri upi unaweza kuwapa Wazanzibari kujihusisha kutafuta bidhaa kama hizi? yani kutafuta bidhaa kuuza au kununuzi? Hamna, kwa ununuzi, yani na wao wakavutiwa na hizi bidhaa wakaweza nao kutumia kama watalii ambavyo wanatumia. Kuna watu wana taswira mbalimbali za mitazamo zidi ya biashara. Kwa mfano kama wakazi wanaokaa Zanzibar, wengi wao unaweza kumwambia bwana, picha hii hapa naweza nikakuuzia labda honestly kabisa nitakuuzia elfu ishirini mfano mm ah, unanunuza bei ya kitalii. Sasa kunakuwa hakuna elimu, utambuzi wao wao binafsi upo kwamba maduka haya yapo kwa ajili ya utalii. Sasa mawazo zaidi ya, ya kuwapa wao ni wao wenyewe binafsi kuwa na awareness ya kufanya utalii wa ndani kwa katika mfumo wa biashara, kwa sababu kuna utalii wa ndani wa kwenda bichi. Sasa hivi wanaenda bichi sana, utakuta hata sasa hivi Wazanzibari sikukuu wanaenda mabichi. Zamani alikuwa haendi, mnaishia Kariakoo hapo. <laughs> Sasa hivi imekuwa at least kuna utalii wa ndani kupitia vivutio vyetu, lakini utalii wa kibiashara, yani wao wenyewe kuja kuangalia fursa, kuja kuangalia network zilizopo, imekuwa mdogo kwa mujibu wa manunuzi na pia kushiriki. Mfano mimi mimi, watu wengi wanakuwepo hapa wanaweza kusema kwamba si Mzanzibari kwa sababu wengi hatujishughulishi na hizi biashara, tunawachia ndugu zetu wa kutoka Tanganyika, na wengi wanakuja wanaweza kaniambia huyu mgeni sema kutokana na morali yangu mmeona washa niweze kuweka invest kujiwekeza kwenye sehemu kama hii. Nadhani itakuwa nimekujibu kwa namna fulani hapo. Ndio, kiukweli majibu yameridhisha na nimeridhika. Na tuseme kwa huu muda huu wa Ramadhani tunaendea sikukuu na sikukuu ni mavazi tofauti ambayo yanatumika kwa watu mavazi. E. Ah. Kwa hiyo nahisi hata Mzanzibari mavazi haya huwa anatumia. Kwa hiyo una wito gani pia kwa Wazanzibari kujikita kununua hizi bidhaa wakaweza kuvaa kwa mazingira yale ya sikukuu? Masuala ya mavazi au ndio mavazi, kwa sababu mavazi haya sana ndo kama ulivyosema ni tunajua yamejikita sana kwenye utalii. Kwa hiyo wito huo unakuwa haupo. Kwa mfano hizi blauzi au hizi hapa, ingawa sasa hivi kidogo zimeshaanza kunyanyuka, ni mavazi ambayo tunayaona yapo. Kwa hiyo uite zaidi wito kwa Wazanzibari ili unajua, kama swala mavazi, au jamaa wa Kizanzibari wako modanti, sema wana siri. Kwa mfano unaweza kuwa umevaa nguo kama hizi hapa, lakini ndio ume, umevaa nguo kama hiyo. Sasa kuna ili uweze kuexpose, kwa sababu kuvaa ni sanaa, na sanaa ina determine yule mtu mwenyewe alivyo. Kwa mfano nguo kama hii au suruali kama hii hapa unaweza ukavaa wewe, lakini Wazanzibari wao wana wana wana tuseme kwamba kuna utamaduni wa kuficha mavazi. Unaweza kwa mavazi wewe mimi sikujua mavazi nini ndani, lakini unaweza kumbe una hii. Sasa kuwa uh, ku expose mavazi, hilo ni swala jingine na ambalo hulikuti sana hapa. Sema watu wanavaa kwenye masuala ya mavazi, wanavaa kwenye masuala ambayo kidogo yatakuwa yapo zaidi kiwestern ndo hasa masuala ya mapicha picha nini nini hizi wanaji, wanajitoa sana, lakini mavazi wanajitahidi siku hizi, si kama zamani eh, utakuta mtu ana shungi lakini ndani kavaa vitu vizuri <laughs> kwa hiyo ile unaona kwenye mavazi wana wito mzuri. Mpenzi mtazamaji, kama ulivyoona, huyo ni mfanyabiashara ambaye amejikita na biashara hizi za sanaa na hapa tumefanya mahojiano naye, na wewe mtazamaji umepata kujua faida ambayo ipo katika maduka haya na vitu gani ambavyo vinajihusisha na hapa, na je vinajikita kwenye watalii peke yake au hata wakazi wa hapa Zanzibar. Umepata kujua hayo kupitia katika kipindi chako cha Ongea Nasi. Ni mimi mtangazaji wako Mariam Sleman, nyuma kamera ni Asma Ramadhan, na kusii tembea nami mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki. Mpenzi mtazamaji, tukiendelea mbele, bado tupo na mazungumzo na wafanyabiashara wanaojikita zaidi katika biashara hizi za utalii. Tupo na dada naye anaweza kutuzungumzia kuhusiana na biashara yake. Wacha tuone ana yepi ya kuambia watazamaji waongea nasi. Habari yako dada? Nzuri. Habari za kazi? Salama, karibu. Asante. Kwa faida ya watazamaji, tunazungumza na nani? Tunazungumza na Doris au kwa majina mengine naitwa Doto Chaz ni mkazi wa hapa hapa Zanzibar, nafanya kazi katika sehemu hizi za Stone Town Shangani mjini. Ndio dada, labda katika biashara yako hii una muda gani mpaka sasa hivi? Kwa kweli mimi na muda mrefu, ila nimeajiriwa, lakini na uzoefu mkubwa tu wa kazi hizi ambazo tunazifanya sisi hapa mjini. Mm kama ulivyosema dada, kuwa una uzoefu wa muda mrefu kwenye biashara hii, lakini pia kama tunavyojua watalii wanakuwa wana muda maalum sana ambao wanakuwa wanaingia kwa wingi. Je, kwa mwezi huu tukiangalia tuko na Ramadhani, lakini pia kwa mwezi huu inakuwa msimu wao wa watalii unakuwa ukoje? Uh, kwa kweli kwa kipindi hichi ni kipindi kigumu, japokuwa ndo tuna tuna na mambo mengine ambayo yametokea huko nyuma ni korona na nini, lakini sasa kidogo tunaweza tukasema ni kipindi cha mpito, ni miezi ambayo tumeshaizoea, ni miezi ya mpito, ni low season ndogo, lakini tupo tunaendelea, hatujakata tamaa bado, tunaendelea na kazi kama kawaida mm. kama tunavyosikia kwamba kuna vita mm. Je, unaona kuhusiana na hivyo vita, kuna changamoto yoyote ambayo umeipata kupitia kwa uingiaji wa watalii hapa? Uh, changamoto zipo, hiyo ni kweli, kwa sababu sisi mara nyingi tunategemea wageni kuingia uh, kuingia kwa wingi. Wakiingia wageni kwa wingi, ndipo tunapata mafanikio. Sisi tunategemea sana wageni lakini changamoto ambayo ni kubwa zaidi kwamba ni upungufu wa watalii kuingia, kwa sababu sehemu yoyote yenye vita hakuna amani, hakuna kitu ambacho kinaingia, lazima kutakuwa kuna shida. Mm. Hilo mm. ni swala ambalo linatokea, na mara nyingi vita ikitokea hakuna amani. Kwa hiyo hawezi kuingia mgeni yoyote na wala mfanyabiashara hawezi kuenda kuchukua mzigo kuingiza na huku na huko, sababu hamna kitu ambacho kina kinaingia mm. Labda kwa upande wa hapa Zanzibar, je, wakaazi wa hapa hapa katika kisiwa hiki wana wito gani kuhusiana na hizi biashara zenu, na mna wingi gani kati ya watalii na wakaazi wa hapa katika wateja wenu? Uh, kwa kweli kwa wingi siwezi kusema kwamba kuna wingi, ila tu kuna ushindani wa biashara ambao sisi kama wafanyabiashara, kuna ushindani ambao unatokea changamoto za hapa na pale, lakini hatujakata tamaa, hatujakata tamaa na bado tunaendelea, isipokuwa tu kuna changamoto ndogo ndogo za kibiashara za hapa na pale ambazo ndio hizo zinazojitokeza. Hmm. Na wakazi wa hapa sana wanakuwa wanasema bidhaa za hapa, hata wanapokuja wao wakazi wa hapa hapa inakuwa hmm, wanauziwa kwa bei za watalii. Labda unamwambia vipi mtazamaji kuhusiana na jambo kama hilo? Uh, kwa kweli kwa bidhaa za hapa kuuziwa mgeni au kuuziwa mwenyeji wa hapa kwa bei ya juu uh, unajua kila kitu kina kinakuwa kina kina matumizi. Unaweza ukanunua kitu kwa bei ya juu, ukiangalia uchumi ambao tunao sasa hivi ni mdogo, kwa kulingana na mambo ambayo yalitokea ya korona. Sasa hii ni changamoto mojawapo. Kwa hiyo unaweza ukachukua kitu kwa bei ya juu, kile kitu ambacho umekinunua ukaenda ukakidesign ukakiboresha zaidi, alafu baadaye ukaja ukakiweka dukani, kwa maana lazima utaongeza percent kidogo ambayo itakuwa itakuongezea japo faida kidogo, japo kwa faida sio kubwa, japo ni kidogo tu, lakini kwa hiyo ile faida ambayo umeitumia au ile fedha ambayo umeitumia lazima unataka na wewe irudi japo faida kidogo, sababu kama utamuuzia mzawa kwa bei ile ile ambayo umenunua, unakuwa upati kitu, ni sawasawa na bure. Lakini kama utamuuzia angalau japo faida kidogo utapata, hiyo pia ni sahihi, unaweza ukafanya. E, ni hivyo tu. Mm. Na je, bidhaa hizi ambazo zipo katika duka lako mm. sana unakuwa unabuni wewe mwenyewe ama una na wasaidizi wako wengine ambao wanakusaidia kubuni vitu kama hivi? Okay, sisi mara nyingi biashara yetu hii Uh, tunadili sisi ni, uh, ni culture yetu, African cultures. Duka letu sisi linadili na vitu vya culture. Uh, almost ukiangalia vitu ambavyo tunaviuza hapa, vitu vingi ni vya culture. Hata we mwenyewe unaona hivi vitu ambavyo tumedesign, tuna design wenyewe, hatuhitaji kuchukua nje. Uh, tunaweza tukachukua nje, lakini ni vitu vichache sana, lakini ukiangalia duka letu vitu vingi ni culture yetu ya Kiafrika. Ndio maana hata wageni wanapenda duka letu, wanapenda vitu vyetu, wanasapoti, wanatusapoti na sisi tunazidisha juhudi, tunabuni design mbalimbali, nguo nzuri nzuri zinazopendeza, vitu vizuri. Kwa hiyo ni hivyo. Kwa hiyo tunajitahidi sana kufanya hivyo ili tuonekane na sisi tupo kwenye ah, mlolongo um, mzuri wa kibiashara. Uh, ni kwa kweli duka letu liko tofauti na maduka mengine, hicho ndio ninachojivunia na ninajivunia sana kulingana na vitu ambavyo ninauza. Hata mgeni akinunua, hata mtu wa kawaida akiingia, anapenda tofauti na sehemu nyingine. Siwezi kusapoti sana sehemu nyingine, lakini mi nasapoti kazi yangu sababu naipenda, naipenda sana kazi yangu, napenda sana na tunazipenda kazi zetu kwa sababu tuna design wenyewe. Mm, hicho ndio tunachojivunia. Na utakuwa una wito gani kwa wakaazi wa hapa ama tuseme wa, wenyeji wa hapa na wao kuja kujipatia bidhaa kama hizi zilizokuwa zimedesainiwa na vitu vya nyumbani? Okay. Uh, wito wangu kwamba napenda tu wa, watu wa, wazawa wapende kazi zao, kwa sababu unapoipenda kazi yako ndipo na mwingine ataipenda, hata mgeni ataipenda. Sasa ukiwa unachukia kazi yako, mgeni hawezi kupenda kitu chako, lazima ukisapoti chako ndipo na mwingine aje akisapoti. Eh, lazima ukipende chako ndipo mwingine aje kipende pia. Eh, hicho ndio tunachoomba siku zote. Eh, shukrani sana. Asante. Mpenzi mtazamaji, huyo ni dada na amezungumza kadri ya kazi yake ambavyo inamruhusu kuzungumza. Na wewe mtazamaji, umepata kujua bidhaa gani ambazo zipo katika duka hili, lakini pia umepata kuelewa ya kwamba bidhaa hizi sio za watalii peke yake, bali hata wakazi wa hapa wanaweza kujihusisha nazo na sisi tukapata kutumia vitu vya nyumbani. Mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, ni mimi mtangazaji wako Mariam Sleman na nyuma ya kamera ni Asma Ramadhan. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na huu ndio mwisho wa kipindi chako cha Ongea Nasi kwa siku ya leo. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vijavyo vinavyoruka hewani hapa hapa Tifu TV, na nikutakie swaumu makbul na Ramadhan karimu.